t p l a s t i a Chocobo. Plastic Chocolate. しようと思って食べれればれれば増やしていしようと思って食べれればれれば増やしていしようと思って食べれればれれば増やしていしようと思って食べれればれれば増やしていしようと思って食べれればれれば Frosty Chipper. Fast Plastic.